well. This morning I rather not après-midi à la m'a prêcher. But this Amen. I will preach. De pour ça pressé là. If you feel that you're in a hurry. Levez à le faire route. You can, go. You can leave. Excepté fidèle porte étroite parce que l'on levé aller à Fordim sont à régler. Mary. Exception to the followers oui. of this church. If you go, you need to say Fort what you are going to do. Et puis contrôlez barrière moi s'il vous plaît. Mary. Control the gate for me, please. Évangile qu'a prêché. Et bon Dieu bénisse. May God bless you. Et bon Dieu bénisse. May God bless you. Je encourage mon lot à venir surtout dans le deuxième service pour bailler rendez-vous. I don't encourage anybody to take any meeting, any gathering, any second hein. service. La 6 heures du soir quand il cap balancer. going to happen here. It's going to be 6 o'clock. And there's song that will continue to be sung. Même si the es femme enceinte de composer au fini. pregnant, pass out, and be done with it. And nothing I can do for you. Amen. Amen, church. Gadi, Gadi, Gadi. Look. Et bon mon message. God has given me a message. toi God said, say to the gate churches for me. He has an anointing in the air Alléluia. Il dit, dis porte toiture pour lui. Satan and narrogate churches Il for them. a onction. He has an yeah. anointing. Il a un degré spécial He en l'air. Et le Seigneur above. dit, voyez Jéhovah, ouais ça. Alléluia. Look up and Alléluia. Look up and you'll see. il porte toi tu et ça le dit. Il dit, porte tu tout mon fidèle. Et pas mien, et pas mien, et pas pour onction mien. Eh. Alléluia. C'est pour nous. Et du monde qui prêt, monde qui disposé, monde qui sous ça, alléluia bon action, qui bon bagaille pour nous. Mon Miami, mon Fort Lauderdale, mon Amen. ami, Miami, mon Fort Lauderdale, mon Boynton Beach, moun Central, mon Boston, oh. mon plusieurs côtés, Cafoufeuille. Amen. On arrive, pasteur, ce soir. Et Titanien, pasteur Michelet, oh, etc. De tous côtés, Delma 33, Delma 75. Le Seigneur dit, pendant les États-Unis, il dit, nous comme ça. Il l'air là, chante là. mizisyen yo, nou gen pou nou vwes, ayayay, di bon bagay nan lè la pou nou, nou gen pou nou vwes se voal, pwiske nan ap chèche, lè chòs nan ou, pwiske nan ap chèche lè chòs nan ou, lakay li pou pa yon sou ap chèche, lakay li gen pwiske duri, lakay li gen pwiske maymou lè, lakay li gen pwiske poy, La kaye di gen priske, kaye la kaye di gen priske Anan mashin bel mashin an gosha dwan La kaye la konta binak yalan La kaye di gen priske, ayayay Su apche se wabwet la kaye di gen Amun ale yon sin apche se wabwet La kaye di gen yon kontoye ya Amen amen la baye kolektif, la baye individuel Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Amen, amen, amen, amen Amen. Hey. Hey. Louya. Alléluia, alléluia, alléluia. Frère Gab, la Caligé, provision en route, plat au prêt, des plats qui prêt, provision en route, Amen, Zoé, hein, bon Dieu, qui toujours, ça commence à recevoir, qui toujours, provision en route, le ciel dit pour nous provision en route, Certaines provisions en route. Frère Merlot, provision en route. Amen. Ça Esther, provision en route. Amen, amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen, amen. Alléluia. Hey. Alléluia. Amen, amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Hallelujah.